頃みたいにいるのだろうかひさげて曲がったあの自転車で走り回ったバカバカしいつも と叫ぶにはあまりに全てが遅すぎたかなもう一度初めから歩けるならすれ違うように君に会いたい